جب تا الیون سا پروگرس پوتین او مات سبتا ہے میا نار کا میخیل انو پکونتا ہے میا ہے انسا کنوس تا مون مایا تورا کو او مات سبتا ہے میا یاک ترون بچیسا میا یاک تر کا انسا کنوس پوہاوے ای کیا چچا ہی وان پیس تورا اینیا پوتی اینیا کا اہم نیسر جوت छा छुन्या सर तकत न कही तुम असम तम्पुतीन पकाहुशा इनिम रही पुन मय होो झुक इन्या उद्रि क्या अपच इत मसाम आरम्यायी तुरा यमय कि असर अपच आय दर मुन स्वतमा करेन तुसर नकी urukantai inya uchiri punker yurumkan jua puhunya asamta nunyasha haman pinchau matsatu nawa inya uchiri kya jamai apat apat kar ismi apach jaktanam matsatenu nasin punker chon manyatina nunya yurumkan swakhain nahanamu yuinyak urutma uchi nunya un um, nankamas hinyatsu tsak tsuar mataidisha inyamas ain tuma samte niña yaktar ka alianza progreso ka nunkun ka shir kucha mewai atak arak ayatik arak mayawai nuni takatai ainya nuna atak yanui inya uchiri vaitsarin tau asa. Turashan inya undrinshan ichura uchirin cha ohman tikinya. Inya undrin kya uchirin kya ohman tikinya we. Atashun namakan tanku mawar nunya surut mainya. Kuitnya sha vait mainya we. Tu uchirin kya atuinya we.